Помаши ручкой. Анда, не можешь, да? А, можешь? Нихуя себе. Э, да что А, ебать. <laughs> Ну, а оп, оп, оп. Да нет, его Ну-ка, помаши ручкой. Анда, не можешь, да? А, можешь, нихуя Э, себе. да что ты думал? А, Ukrayna Silahlı Qüvvələri və Ruslar arasında baş tutmuş şiddətli döyüşlərdən sonra sağ qalan bir neçə işğalçı əsir alınıb. Telegram kanallarında yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. Var you shot me, you shot me in face. Оп, оп, оп. Ну-ка, помаши ручкой. А, ты не можешь, да? А, можешь, нихуя Э, себе. да что ты думал? А, ебать. Var you shot me, you shot me in face. Оп, оп, оп.